وتحديث انا كنت باغي نلعب مع المغرب لكن شريتني الروس على ما اظن <laughs> خاصهم واحد هذا السيت اب تاع ماي ستوديو يا الكلب راه جاي نشوفو صباح عليكم اصبحنا واصبح الملك لله يوم جديد ديلي فلوق جديد ونديكم في كامل يومي ما تنساش الاشتراك والانستغرام مهم جدا راني ندير فيه les lives. راني نعطي فيه مهمات آه مهمات نعطي فيه معلومات ما نحطهاش في اليوتيوب يعني نحطها فقط في الانستغرام فما تنساش تابعني في الانستغرام والطقوس تاع اليوتيوب وهي الكوزينه شو حاجه شابه تلقى الكوزينه صباح خير خير <laughs> وكاين هذه la vidéo نتا انت تشوفوها اذا واش راح نديرو خفيف ظريف خفيف ظريف شوفان ما عندناش الحليب شنديرو الازمريق شنو نديرو نديروه بالماء ما نحبسوش <laughs> راح نديرو الشوفان بالماء هكا خفيف ناكلوه ونروحو نكتشفوا حاجه اليوم ونشوفوا هذا كي شباب هذا بزاف انا كي نروح للدار غادي نشري واحد كيفاه علاش يحمي لك الماء شوف ديرها برك stop. هذا المطبخ طفوا النار وراح نديرو هذا غريك يوغرت اللي هو ممتاز جدا هي رغم الازمه بصح غريك يوغرت فيها parce que <laughs> يعجبني بزاف يدير سبعين الف يشد لي واحد السمانه ونص هكا ولا هذا ممتاز ال Greek yogurt ممتاز تاكله في الليل في الليل لانه علاش فيه واحد البروتينات يعني انت وانت راقد وهي تتمشى فيك هنا شوف هان اللوبيا yogurt Greek yogurt. غادي نحكوا على واحد غادي نحكوا على واحد الفلوق غادي نديرها ان شاء الله هو تاع ام تي في ستريت هاكا ام تي <laughs> في سكر هذوك اللي يولوا ديارهم كريبس MTV Cribs هذوك اللي يولوا ديارهم هذوك اللي عندهم الفيلات وكاع ah. يعني MTV Cribs let's go Snoop Dogg no no let's go جاكي شان اوكي جاكي شان يعني كثر يكونوا مغنيين يكونوا مشهورين فانا واحد منهم معليش معليش معليش انا واحد منهم شوفوا <laughs> this is my pool and this is my uh, kitchen <laughs> <laughs> هذه اسم هذاك الفيديو راح غير هاك this is my pool this is my kitchen this is my uh... وهنا نستف لهم الاخر بعد شوي غادي نديهم come come come come with me I will show you my وهكا I will show you يديروا I will show you my studio هذا السيت اب تاع ماي ستوديو عنده الحمد لله من العمليات على سكواتر ما يدخل دار ويلقى بلي ما فيهاش ماتيريتي بزاف كبيره تاعو حولت بيتي الى استوديو هذا هو العنوان الجاي لايف وطلع اه ما شاء الله ها شو في الاضاءه عندك عندك اي نحمو الخبز ونديرو بيض بون ار يو لا توراهي خويا ما خليت والو سبيساليتي تاع الدار هي دائما نسوها نحرقوها ما اذا خرجنا من الدار ورانا رايحين الابد اللي تبعد هنايا كما قلت لكم 40 دقيقه شوفوا les terrasses تاع الراي يعني على طول الطريق ثاني في الطريق تلقوا الكلاب بزاف برا بزاف تلقوا كيما هكا يلعبوا بالطائرات الورقيه لا لا اه نوريكم ها تيراس راي تيراس رايس يعني تشوف terrace rice ومن بعدها دار حقل دار شوف حاجه اللي تحرزوا روحكم فيها كي تكونوا في بالي هي الكلاب الكلاب يعني شوف خطرين يعني هاولا المحل شوفوا شعل صغير <laughs> bakso يعني bakso معروفه اكله هنايا babi وقيله الحلوف <laughs> bakso هالا شوفوا ال design تاعها شحال شباب انت صغير بزاف <laughs> هذا هو هذا زعما comptoir وها هو ال bakso. généralement هادو ال bakso يجوا في عربات فهذا السيد والله اللي عجبني ال design تاعه يعني راح نستكتشفوا منه شي كاين دخلنا بالصدفة يعني شوفوا الخضار ويا الكلب راه جاي شوفوا الخضار السلام عليكم السلام عليكم <laughs> يا ماما <laughs> شتو في هذه الصبحية عندنا breakfast هنا protein dragon fruit بيض وحدة توست يعني السلام عليكم يوم جديد حوس بزاف على وين نشري البولا هنايا وين يلعبوا البوله <laughs> فلقيت مكان غير هنايا ستاد قالوا لي راهم يلعبوا يعني راهم يديروا لي ماتش هكا بعد ال... بعد العصر فقلت يا وسقسيت وين يشرب بولو عاد حل انت تانيك المهم خليها هكا وسهل سموها سبور ستيشن ان شاء الله برك نلقى بولا عندهم hello نو have يو دونت برينغ لايك لايتر نو مول بالي جاليريا مول بالي جاليريا galleria can I can you can you write it for me please This, this one yeah. Okay, let's go there. وصلنا وصلنا هذا بازار ان شاء الله نلقى عندنا يبيع صورة تاع سبور الله الله الله الله بالسهل 50 من 100 360 ألف عادي شوية هذه الجنة تاعي يعني. انا بصح غاليين بزاف هذه تخيلوا هذه 230 ألف روبية اللي هي 200 آه 20 دولار ديروا جولة خفيفة في هذه الماركة آه Billabong اللي هي ماركة يبيعوا هنا بزاف في بالي علاش يبيعوا اشياء تاع البحر مختصة في هذو لي سيرف صحاب السيرف يشرو منها بزاف يعني من كاع السطور واش عجبني هذا آه الالوان شوف ما شاء الله هذا يعني تخفيض 50% جاردي جاردي جاردي جاردي جاردي جاردي جاردي عندك اوكي تروح معنا عبد الله هيا روح الاتحاد السوفيتي ايه السلام عليكم اوه طلعت شباب ما ما متيره مليح ما شاء الله شباب شباب خويا السلام عليكم لاباس الحمد لله هاي برودر هاو ار يو جود وعندنا مباراة بين روسيا والمغرب واحنا جزائريين ضمينا الى المغرب طبعا واش لاباس خويا لاباس عليك هاي هاو برادر ثانكس وتحديث انا كنت باغي نلعب مع المغرب لكن شراتني الروس على ما اظن <laughs> خصهم واحد parce que انا ما كنتش داير باش نجي parce que صاحبي فقط هو اللي كان راح يلعب معليش اكلين ذا ميدل يا يا ما تحشمش قلت له لا لا قلت لي ما تحشمش جاي ضيف وتقول له لا لا يلعب لي في مريض هذا يلا ما تحشمش Oh, رجعنا البيت كلب دخل الحمد لله كملنا البارتي رجعت للبيت نهارنا normalement كمل آه، يعني المغاربه اللي لعبنا معاهم بزاف ناس حلوين بزاف بزاف بزاف وان شاء الله الماتش الجاي راح نديرو المغرب contre الجزائر راح نجيب انا يا صحابي هنا اللي راه معايا ونزيدو بصح ما عندنا جزائري ايه عندنا عندنا كاين جزائريين خد اخرين راهم قاعدين هنا نزيدوهم لعبوا كوطر المغرب آه، ان شاء الله يكون عجبكم الفلوق ديري فلوق كما العاده مازال انا متواصلين فيهم آه، ما تنساش طقوس تاع اليوتيوب دير الاشتراك ادعمني باش نزيد نكمل ونزيد ندير لكم فلوقات آه، بارك الله فيكم ما تنسوش تابعوني على انستغرام انستغرام مهم جدا تابعوني فيه عيب 60 الف انستغرام وهنا 300 الف فان شاء الله تكونوا بخير شو تايم فلوق كمل اي أيوة، السلام عليكم سلام آه، كي كانت المقابله اون دو ماتش ولا غير اون دو ماتش تاع رواس عباك ماركة ثلاثه شوف ما توشاش لابال بزاف خاطر ما نقدولوش خاطر هما عندهم عنصريه شويه ما بين اه مزيه ما كانش كاع فاصولي شري كي باصولي واقيلا أربعة خطات ماركة ثلاثه ديريكت طب طب طب سي بون سي بون ثانك يو ثانك يو براذر شكرا على وقتك اللي آه، عطيته لي في مشاهده هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك والانستغرام سلام